Estas son 35 razones por las que trabajar en Discord. Nos gusta jugar juegos de computadora, juegos de consola, juegos de celular cartas o de arcada. Nos gustan los juegos mentales. Nos tomamos nuestro trabajo muy en serio, excepto nuestros videos de mercadotecnia como este. ¿En serio? algunos les gusta el té, otros filtran su propio café. Algunos hacen yoga en las mañanas del martes y otros escalan en las tardes del jueves. Algunos creen que los McNuggets son sagrados y otros creen que la comida rápida es blasfemia. Algunos tienen teclados geniales. ¿Dónde estás? Y otros también tienen teclados geniales. Hay muchos teclados. Los teclados son un gran diferenciador, ¿verdad? Para trabajar aquí. Algunos odian estar frente a la cámara y a otros les encanta estar frente a la cámara. Algunos se sientan arriba, otros se sientan abajo, algunos se sientan en este cuarto y otros se sientan en sillones, o aquí, aquí, o aquí, y a veces aquí, y a veces aquí, y a veces aquí, o aquí, y tal vez aquí. Hay muchos sillones aquí. Hay muchas tiendas de café y una tienda de boba. También hay muchos puestos de comida cruzando la calle y esta tienda de lado es genial. Tienes tu escritorio y lo puedes decorar como más te apetezca. Estos son ejemplos, tienes esto y eso, hay más así, más cosas, cosas geniales. A veces nos relajamos y comemos, otras veces festejamos. Pero seguramente te estarás preguntando algo más filosófico. ¿Cómo es en verdad hacer el trabajo aquí? Valoramos la participación, significa compartir autoría, preocuparse por el trabajo y solucionar problemas. Si ves algo, di algo. Compartir tu opinión nos permite conseguir mejores soluciones. Valoramos la colaboración, valoramos compartir opiniones y reportarnos ideas entre nosotros. Es como si alguien que vuela y alguien que dispara láser se dieran cuenta de que se pueden juntar para hacer un combo superheroico que vuele y dispare el láser. Valoramos la velocidad y alentamos a todos a juntar gente cuando necesiten ayuda. Valoramos la diversidad. Creemos que la diversidad causa un mejor producto, mejores decisiones y un mejor ambiente de trabajo. Valoramos la inversión en crecimiento y desarrollo personal. Creemos que las revisiones formales de rendimiento son rígidas e inefectivas. En lugar de eso, nos hablamos entre nosotros informalmente. ¡Qué locura, verdad! No puedo creer que lo hagan. Tienen conversaciones regularmente. Vaya, loco. Esto es demasiado loco. Esto nos permite ajustar rápido las cosas para asegurarnos de que aprendas, crezcas y obtengas lo que necesitas para tener éxito personal y profesionalmente. Valoramos la transparencia. El trabajo de todos se informa por objetivos de negocios de alto nivel, así que jamás deberías desconocer por qué haces lo que haces. Valoramos la honestidad intelectual y pedir ayuda. Sabemos que los emprendimientos pueden requerir mucho. Sé honesto contigo y reconoce cuando necesitas ayuda. Es algo que se espera y se desea. La verdad importa más que mantener las apariencias. En Discord, pedir ayuda no es señal de debilidad, sino una señal de fuerza. Además, espera que si vienes aquí, prestarás tu ayuda a los demás también. Nos valoramos entre todos, o sea, literalmente nos caemos bien. Me cae él, me cae ella, me cae él, me caen ellos, me caen ellas y todos los demás porque son todos muy chéveres y en serio me caen muy bien. Tenemos varios servidores de Discord que no tienen que ver con trabajo. Esto es para cualquier tipo de juegos de consola, computadora, tableta, esto es para quien sea que le vaya el dibujo, el arte o la música. Esto es para la gente que mira Terrace House. Mira la pantalla, justo ahí. Nos importan nuestros usuarios, escuchamos su retroalimentación constantemente. Hemos incluido cerca de 200 peticiones de usuarios. Priorizamos un tiempo de respuesta increíblemente rápida para el equipo de apoyo y de seguridad, porque queremos que los usuarios tengan una experiencia genial con nosotros y todo lo que tocamos considera a los usuarios y a cambio les importamos a nuestros usuarios. Solo busca nuestras historias en Twitter para que lo compruebes o júntatenos en PAX, donde podemos celebrar con nuestros fans en persona. Millones de personas usan Discord todos los días y millones se juntan cada año. Con base en nuestra trayectoria de crecimiento, cada ser humano del planeta usará Discord en 6 años. Aparte de eso, nuestra misión fundamental en Discord es conectar gente en torno a juegos. Todos estamos comprometidos en hacer Discord un representante del mundo en el que queremos jugar y vivir. Estamos cambiando la forma en la que la gente juega junta y nos encantaría tu ayuda discordapp.com slash jobs, discordapp.com slash jobs, B y si no estás en esa página, ve a discordcom jobs. Y si ya estás en esa página... Muy bien. Y también este Pushing plus gigante está de putas, está de putas. Y también este Pushing plus está de putas.